le père spirituel de cet euh, événement, c'est la tradition millénaire et qui est placé comme lui-même, il a placé toute sa vie dans ce sentiment d'amitié entre euh, le Maroc, le royaume de l'Europe et le royaume de Cette, euh, cette deuxième édition, sous le de Sa Majesté le roi c'est un jour de célébration. il y a trois jours, nous avons assisté au Conseil général a représenté le général M. l'ouverture. Il y avait M. le ministre de l'équipement de l'eau, il y avait aussi le Mali, la région des et aujourd'hui, j'ai la chance d'assister à cette cérémonie de clôture qui est aussi euh, un événement culturel et sportif